Yeah. Собственной персоной, ваш покорный слуга, Алфавизиан Бэйби. Здравствуйте. Много вопросов, чувак, пришло тебе из наших соцсетей, но я думаю, начну сначала с таких самых э, распространенных, самых главных, но, возможно, не очень уже актуальных. Но я считаю, прояснить этот вопрос надо. Давай, давай. Э, ты, наверное, уже говорил как-то в своих соцсетях о причинах э, твоего ухода из них, да, на год, по-моему. Год тебя не было, ты скрывался, удалился отовсюду. Да, да, я пытался себя найти, когда вы меня потеряли. Я искал. Я просто, даже, я, даже вот я лично, на самом деле, э, не очень до конца помню, типа, почему это случилось, э, в чем была задумка, и было ли трудно, чувак, скрываться так долго? Э, было нетрудно, мне очень понравилось скрываться на самом деле, потому что мы живем в таком перенасыщенном инфополе и порой абстрагироваться от всего происходящего и в медитативном, короче, вайбе проводить время очень полезно. Ты по-любому, ты по-любому сидел с фейков в интернете. Да, у меня есть фейк, конечно. Окей, мэн. Ну, смотри. Даже мой фейк реальный, чуваки. <laughs> Йоу, панчлайны принесли. К нам батл рэперы наконец yeah. пришли в студию. Э, скажи, какие-то вот плоды ты получил от этого, какие хотел от ухода от этого? То есть продуктивно прошло время? Да, да, я сидел все время на студии, а там ночевал, просыпался, жил, работал над релизом Go Go Power Ranger, чекайте Apple Music. То есть а, вот крайний альбом как раз э, плод э, вот этого да, да. Отдыха. Еще пару батлов провел тоже вполне удачно. Отлично, отлично провел время. Я не отдыхал. Ну да, мы видим это, потому что 19 треков на альбоме, чувак. Это, это редкий объем для современного мира. Мне кажется, все выпускают и пишки по 5 треков. А тут 19 э, треков, как говорит Степа Карма, отборной алфавитчины. Mm-hmm. Не было ли каких-то опасений выпускать такой большой релиз? Э, когда это уже не так популярно, как раньше? А, нет, я делаю это без оглядки на текущие тренды. Я не знаю, правильно это или неправильно, но я хотел высказаться, я хотел сделать массивную работу. Потому что, мне кажется, когда сейчас люди выпускают короткие релизы, к ним и отношения, соответственно, не особо серьезные. Ты его можешь быстро пролистать, и он пройдет мимо тебя. А когда люди видят такой большой материал, они либо его не послушают вообще, либо начнут его расслушивать со временем и втянутся в него постепенно. Я вот хотел сделать долгосрочную, долгоиграющую играющую пластинку во всех смыслах. То есть более основательно раскрыться как-то, да, и надолго засесть. Yes, sir! Но yes, вот sir! Смотри, если ребята сейчас послушают это описание и захотят ознакомиться все-таки там сначала не с полным трек-листом, а с какими-то избранными треками, у тебя есть любимые треки с этого альбома? Да, да. Какие бы советовал бы послушать? В первую очередь. Ну, мне нравятся треки, которые нравятся всем. Всем нравится песня «Один дома». Я там... Ну, для меня все треки одинаково хороши, на самом деле, поэтому я ориентируюсь на мнение людей, людям нравится трек «Один дома», потому что он наиболее личный. И, ну, советую послушать его. «Пошел с ума» — это бенгер, «Алиса» — это бенгер. Много-много э, интересного. «Не отпущу тебя на метр» — это любовь. Вот. Планируешь Слушай. снимать клипы на что-то из этого? Да, да, конечно, конечно. Ну. Хотим ну. снять как раз-таки на один дома и еще на один бенгер. Ты хочешь э, как-то снять какой-то супер масштабный бюджетный клип или как ты себя видишь сейчас э, видеопродакшн свой? Пора уже, братан, пора делать серьезные вещи. У меня столько клипов и все сделаны на коленке. Пора выходить на другой уровень, вкладывать деньги, получать э, киношную картинку. Мы хотим заморочиться в этот раз серьезно. То есть тебе э, там нужен кэш, все такое. Цель. Да, да. Если кто хочет проспонсировать, э, ищите меня в сетях, скидывайте бабки, мы снимем клип. Я, кстати, чувак, может, на яхте? <laughs> Уже проходили. На яхте мы теперь просто отдыхаем и а не работаем. Окей. Смотри, дальше по альбому еще есть вопросы. Э, в трек-листе значится сольный трек некого Мазари, который также участвовал при записи сингла «Грязь». Расскажи побольше об этом чуваке Мазари, кто он, чем занимается, как познакомились. А, мы знакомы всю жизнь, это мой брат с первого дня, мы с ним вместе начинали читать трэп с того, что дисели одноклассников, это первый батл рэпер Казахстана. А, мой брат, он, мы живем вместе, мы вместе работаем, и скоро он взорвет а, непременно, непременно. 15 декабря у него выходит и пишка, там будут сумасшедшие хитовые треки, поп-урбан, новый уровень. Ты будешь на фитах? Ну, я думаю, у нас будет не только фиты, там совместный релиз. А, даже так? Такое. Ну да, почему нет? Круто. Планируешь э, тур поехать, чувак? Тур, конечно. Я обожаю путешествовать. Когда путешествовать, перемещаться из точки А в точку Б, жизнь это движение, хочу побывать везде. Э, скоро появится информация, где я побываю. Мне кажется, последний раз ты был в туре, это когда вы ездили с Рики. Да, да, было весело. Как впечатление? Отлично, отлично, очень душевно, Э, путешествовать. Ну, было холодно, было холодно. Мы были зимой в Сибири, и мы мерзли в автобусе у нас. При волосы примерзали. Ну, у меня <laughs> не особо с этим было проблем. <laughs> Но они примерзали прям к стеклу машины, когда мы ехали в ночь. Э, но было, было круто. Ты ощутил город под подошвой ощущения получил? Э, Россию под подошвой ощутил, братан. Смотри, про Рики, чувак, много вопросов реально присылают. Все, О, он, э, кстати, нас сегодня слушает, я думаю. О, Рики, салют тогда, привет. Да, салам, братан. Все, все спрашивают, когда еще фиты с Рики, будет ли реюнион какой-то, или вы решили сольное творчество больше отойти и пока остановиться на том, что уже было? Ну, реюни... реюниона как такового быть не может, потому что мы никогда не были дуэтом. Мы mm -hmm. все время двигаемся вместе, общаемся, постоянно на связи. И думаю, да, по-любому треки еще будут. Приходите на его концерт в Москве, э, там тоже увидимся, я там по-любому залечу почитать. Э, чувак, интересно про новый альбом, ты его уже успел анонсировать, то есть ты уже начал заниматься каким-то сольным релизом и уже да. при придумал концепцию, идею, вот эти все вещи? Или ты пока на стадии придумывания находишься? Я нахожусь на стадии придумывания, но у меня есть в целом концепция, не то что релиза, а я думал, короче, о вещах. Угу. И я угу. подумал... О высоком? Да, да, да, я думал о высоком. Э, я хочу делать то, что, типа, у меня легче всего получается. Потому что, мне кажется, когда ты слишком много стараешься, то ты делаешь что-то неправильно все должно получаться легко, играюще. Я буду делать то, что мне будет легко получаться, то, что будет идти из меня само собой, свою истинную натуру. Ну ты уже можешь как-то так выразить, знаешь, в небольшом предложении, типа, что сейчас... Рок-н-ролл хочу делать. Это круто, чувак. мне пришла в голову только что такая строчка, что э, у тебя есть концепция жизни, она, ее можно назвать DIY lifestyle, судя по твоему banger у DIY lifestyle. О да, о да. Насколько DIY ты все делаешь? Э, максимально, максимально. Но я, конечно, хочу становиться посерьезнее, пособраннее. Я даже приобрел менеджера WhatsApp Паша. Он вот тут ну да, богатый клип тоже сложно одному DIY на коленке снять, конечно, поэтому конечно. надо обрастать чем-то. Ладно, раз мы про него заговорили, предлагаю послушать DIY Lifestyle, и мы к вам вернемся после небольшого перерывчика. Yeah, boy. Бодро, пацаны, бодро. Нормально? Отлично общаемся детства, если можно так сказать, потому что, вот насколько я помню, ты э, один из первых казахов-рэперов, которых я узнал, увидел, и знаешь, это было до того, как это стало мейнстримом, как mm-hmm. мне кажется. Mm-hmm. Потом появились уже там Скрипи, Джакалип, а ты уже вовсю сиял по-казахски на фрешблаге. <laughs> Поэтому мне интересно твою картину послушать, э, как ты рос, что на тебя влияло, какая среда тебя окружала, и повлияла ли она на то, что ты теперь рэпер Никита Алфавит? Несомненно, э, Казахстан и конкретно Алмата это просто эпицентр хип-хопа. У нас в классе было 10 пацанов, и из них, я думаю, 8 или 7 читало рэп, прям довольно серьезно. И, кстати, вот есть история, э, связанная с моим братаном Мазари. Как раз-таки, прикинь, братан, мы придумали, клянусь, первый в мире э, акапельный батл, так же, как на Версусе. Мы, короче, зацепились с Колей, его зовут Коля, кстати, салют Коля. Мы с ним как-то зацепились, поссорились, у нас была группа, и наша группа была на грани распада, и нам нужно было выяснить отношения. И я ему забил батл. И мы договорились, что мы напишем э, текста, будем их зачитывать на следующий день акапельно, и у нас будет три судьи. Все по канонам Блин, нынешних да. акапельных батл. А почему вы так решили? То есть просто сами решили придумать новый жанр? В то время все дисели, мне кажется, треками друг друга. Э, мы даже с треками. Был, было и такое а, просто сцена, ты сидишь на первом уроке, тебе заходит одноклассник, кладет на парту болванку и такой, вот тут дис на тебя на 8 минут, ты попал. И ты везде ходишь, думаешь, блин, что там такое, он же меня уничтожит. Приходишь домой, слушаешь, думаешь, не-не-не, братан, так легко меня не взять. Записываешь ему ответку на эту же болванку, потому что она это была сидерви, болванка, можно было дописывать свое, и приносишь ему ответ. Мы обожали батлиться, обожали рэп, делали это всю жизнь и делаем это до сих пор. Я никогда не подрослею. <laughs> Четко, чувак. Если, если такое рэперское детство, э, насколько рэперская сейчас у тебя взрослая жизнь, то есть происходят какие-то рэперские истории по сей день, или уже все спокойнее стало? Да, вся жизнь рэперская история, не знаю, даже то, что мы тут сидим и общаемся, довольно рэперская тема. Да, мне просто тут заслали вопрос. Э, самая безумная рэперская история, которая с тобой приключилась за пять лет. Но мне кажется, что на самом деле ты прав. Типа все эти пять лет и есть э, Это вся жизнь история. одна безумная рэперская история, да. Хорошо, Каждый давайте тогда что-нибудь, если про жесткий childhood. Э, любил в детстве драться? Как ты вообще, когда дрался последний раз? Потому что на фрешбладе у тебя было много историй, связанных с драками, и, <laughs> э, когда со Стимом ты дрался и все такое. Кстати, нет, нет, вообще в детстве мы как раз-таки практически не дрались. Ну, именно в своей компании. Мы в натуре выясняли отношения в батлах, я серьезно говорю. Ну, Если были какие-то вопросы, мы раскидывали вербально друг друга. Ну, драки были, как у всех, но ничего такого серьезного вообще не было прям напрашивается про батлы с тобой поговорить, но я это хочу на конец, на сладкое оставить пока что. Давай, с тобой с радостью э, поговорим. Вот, поэтому, не знаю, если мы уже говорили про тейпа, ты его не успел послушать. Э, что успел послушать из новичков э, последнего времени? Кого бы выделил? Если вот не брать своих корешей, да, ага. кем, очевидно, ты там общаешься, пишешь музло, а вот из таких э, русскоязычных рэперов, которые немного там, ну, в, в другой плоскости, наверное, существуют или находятся, кто-то впечатлил тебя в этом году, в этом месяце, в этом полугодии? Э, если честно, не могу так, так навскидку назвать. Я очень был занят своей музыкой и абстрагировался от всей новой. Сейчас я буду наверстывать, э, все отслушивать. То есть Надеюсь, не, не было такого, что кто-то прям впечатлил тебя, да, что ты послушал, э, в наушниках походил? Ну, я назову классические имена, которые всех знают и никого не удивлят. Там, не знаю, ЛСП, Скриптонит, я их слушаю, они мне нравятся. А вот из новых я еще что-то никого не приметил пока что. Но мне очень нравится в целом, как развивается культура. Я думаю, что есть много имен, их просто непаханное поле. А если за рубежку брать, кого сейчас слушаешь? А, кого мы слушали в машине? G.I.D. G.I.D. вот, да. J -J. Ну, вы студию 21 слушаете, слушаете, наверное признавайтесь, ребят. Я, я знаю, что твой, Только твои эфиры. Лучший правда. менеджер, который с тобой работает, он вообще любит Studio 21 и всегда слушает. Yeah. Тачки. Так, чувак. Репетитор по английскому, кстати, кому нужен английский, испанский, пишите моему менеджеру, он вас напускает. Про трек «Один дома» мы уже чуть поговорили. Ты сказал, что это такая личная достаточно история. Да, да, да. Один из твоих любимых треков с релиза. Да. А почему называется «Один дома»? Это песня про одиночество, и это близко многим людям, потому что ну, мы все одиноки в той или иной мере. Но эта песня про то, как я наслаждаюсь одиночеством, оно меня не напрягает про то, как я в детстве проводил время один дома, писал биты, слушал музыку, ну, мечтал там, думал, делал. Вот. Одиночество это круто, не бойтесь его, не бегите от него. Просто будьте в гармонии с собой, тогда оно вам понравится. Я понял. То есть максимально такой личный трек, который мировоззрение немного твое передает mm-hmm. Да, да, да. Давай его передадим сейчас еще разок и послушаем один дома и вернемся к вам, ребят, после перерыва. Давай. На первый турнир versus Fresh Blood э, зажег, зажег там неплохо и всех победил. Потом он попал на шоу Beats and Vibes, и там всех победил. А когда-то давно он участвовал в Gold Battle, и там всех победил. О, остановить его кто-нибудь, как пожалуйста. Я да? <laughs> Так что, Никита, как к опытному и скилловому батл-рэперу к тебе обращаюсь. Такс смотришь четвертый фрешблат постоянно. Я знаю, что ты судил этап один, дальше продолжил следить. Да, я следил, когда пришел туда с таймером и портил чувака. А, все, да, точно, точно, как я забыл. Как тебе опыт, кстати, таймера? Это, такой, это первый в России, по-моему, был таймер. Э, Нет, такой. это был на Фиделио Панчклаве. А, ну блин, ну это просто чуть-чуть э, не совсем батл рэп, знаешь, это такое mm-hmm. более развлечение было, мне кажется. Таймер был неловко перебивать людей. Не особо люблю в целом перебивать людей, а когда они еще читают рэп, волнуются, и ты стоишь и обрубаешь движением руки поток сознания человека. Неприятно было, но я сделал то, что меня попросили ради наших пацанов, ради проекта. Кто-то должен выполнять грязную работу. Как тебе вообще ситуация с батлами э, на данный момент? Много ли изменилось с тех пор, как ты участвовал в первом сезоне? Да, да, уровень уровень становится все выше, я порой смотрю и... Ну, у меня всегда есть такая привычка, я думаю, у тебя тоже, когда ты смотришь батл и представляешь, что бы ты сказал в противовес э, mm-hmm. чуваку, который читает. И в последнее время все чаще ловлюсь я на мысли, что они неистово рвут и мечут друг друга, и я даже не знаю, что бы я им сказал в ответ. Ну, а хотел бы с кем-нибудь забатлить, вернуться в этот жанр, попробовать? Mm, да, возможно. Мне в целом очень нравится вот этот весь ажиотаж, этот день перед батлом, адреналин, нервы, это заряжает сумасшедшей атмосферой. Ну, это встряхивает, да? Конечно, конечно. С кем-нибудь, да, за забатливо. Но определенных каких-то у тебя нет, да, предпочтений, знаешь? Э, многие, например, выбирают себе противника и долго за ним гоняются, чтобы его забатлить. Угу, угу. У тебя такого нет? Не-не-не, мой главный соперник в зеркале, как собака гоняю за хвостом, батли себя каждый день, но, эй. Я помню, что <laughs> у тебя просто был биф с шоком какой-то, помнишь, когда ты его хотел вызвать на батл? Да, да, да. Это все закончилось и забылось, да? Да, я не отношусь к нему серьезно. Мне кажется, от него чего-то уразумительного не дождешься, кроме троллинга, и я не обращаю на него внимания уже. Сейчас после последнего интервью, интервью многие говорят, что он повзрослел, успокоился, стал добрым. Но... Да пора бы уже. Помирать скоро. Короче, я понял. По-моему, чувак, ты не против его забанить до сих пор. Да, вынесу его просто. Ну, ногами. Если он это послушает, то, возможно, все случится, потому что он говорил в последнем интервью, что не против тоже ворваться на батлы. А что скажешь про BPM батлы? последнее время очень популярны стали батлы под биты. Вот ну, батл под биты мне нравится, это моя первая серьезная любовь, потому что я пришел в, этот, в эту игру из онлайн батлов, те же самые батлы под биты. Ну и там, естественно, надо писать меньше <laughs> текста, и поэтому это легче. Ну и вайбове как-то. Хотя ну, мог бы и в капеллу вернуться, я думаю. Ну да, просто я на битах видел, как ты выступаешь, это круто, чувак, это круто, реально, но в капелле э, тоже хотелось бы посмотреть, поэтому я, надо тебе организовать какой-нибудь батлец по-любому. Смотри мой финал против Эрнеста. Слушай, ну я его смотрел, мне кажется, несколько раз. Там клево было. Ну там как раз были истории про драки. Да, да, да, да, да. Я поступил как Eminem, классический батл-ход, когда ты берешь свою слабую сторону и оборачиваешь это ну, в позитив, в позитив свою силу. Ну вот смотри еще, кстати, ты сказал, что уровень растет постоянно, но при этом есть мнение, что батлы угасают как-то, знаешь, э, то есть одно и то же начинает в них повторяться. Э, не кажется тебе, что такая тенденция тоже есть? Или ты позитивный? Да, несомненно, есть такая тенденция, вот эта свежесть, вау-эффект прошел, и постепенно левые зрители отсеиваются. Но я думаю, батл не смогут угаснуть окончательно, потому что это же конфликт людей, это разборки. Людям всегда это интересно, люди кровожадные. Я думаю, они будут их смотреть. Может, не так сильно, не так много, но батлы никуда не войдут, мне кажется. Я тебя понял. У нас закончен кусочек про батлы небольшой. Мы слушаем трек Алфи под названием «Не отпущу тебя на метр» и возвращаемся к вам снова. Е, любовь. Мне нравится «Ух ты». А еще? Ну, вау. А нет, ты где-то Ладно, Мэн, давай перейдем к вопросам от э, твоих слушателей. Много всего прислали. На самом деле, очень много девочек писало с вопросами, как у тебя на личном фронте. На личном? Занято ли твое сердце? Да, мое сердце занято музыкой. Оно бьется под жесткие биты. Йоу. <laughs> Я тебя понял. Вопрос, э, не хочешь ли ты ворваться на шоу песни второй сезон на телек? Типа, это же так, это же такие это, возможности дает. Это пишут, так, это так по-алфавитски. Ну да, тем более, тем более, у тебя уже есть опыт, у тебя уже есть опыт такого. Но я в какой-то этап своей жизни решил покончить с музыкальными конкурсами и просто делать из ТНТ. То есть э, такой соревновательный момент э, не привлекает. Там же кроме соревновательного момента есть, ну, типа, выход на какую-то другую аудиторию. Не, я на самом деле был на шоу песни, я там был в прошлом сезоне под никнеймом Терри и выиграл сезон. А, это ты был? Да, да, да. Я как раз никогда не видел Терри в лицо, теперь я буду знать. Это я. А, Еще очень смешной вопрос видел. Ну как смешной? Немножко э, меня удивил. Э, девочка написала, сколько стоит ночь с тобой. А потом я зашел к ней на страницу, а она оказалась порно-актрисой, чувак. Видел это? Угу, угу. Ты ей ничего не ответил там в директ? Я ее добавил в сохранение, а потом я напишу. ну конечно же, бесплатно. Бесплатно. Или без цены. Кому как больше нравится. Ну, бесплатно покруче звучит. Да, да. Про фиты много вопросов, мэн. А, будут ли казахские фиты, спрашивают. То есть не думал с кем-то из казахских рэперов, кроме Мазари, записать фит, то есть там скрипты. Э, Джакалип. Ну, точнее, э, хотел бы, Казахстан қаласында, салам алейкум, Казахстан, он тут үстік Казахстан, Алматы қаласында. Это, твоя, это твоя почта казахская. <laughs> Скидывайте куплеты. Да, да, да. Ну, надеюсь, надеюсь, с кем-нибудь из них поработаю. Мне они оба нравятся, красавчики. Двигают, скриптонит э, двигает плохую дикцию, прям так, как я. Спрашивают, Молодец. Э, кто так круто сводит тебе треки, чувак? О! Они звучат, говорят, э, оригинально вполне так. Э, кто над этим работает? Приятный вопрос. Это же не DIY? Это все, все свожу сам, все да своими ладно, ручонками, да конечно. Ладно. Сижу круглые сутки, могу один трек сводить три месяца. То есть э, в знаменитый Art Jungle входит также твое умение сводить э, себе треки. Art Jungle это же э, студия, на которой ты Да, салют Art Jungle Records, лучшая студия в Москве, как мне кажется, не безосновательно. Приходите, записывайте треки, и, возможно, я даже сведу вам трек, и он будет звучать круто. То есть э, ты, в принципе, можешь э, заниматься продюсингом, если у тебя возникнет интерес к работе какой-то, и можно обратиться к тебе, свести треки. Или это только по дружбе, только по знакомству? Ну, в последнее время уже... Я очень долгое там время работал звукорежиссером, несколько лет, лет пять, может быть, я записывал людей, сводил, но сейчас, слава богу, потребность э, в таком виде заработка прошла, и теперь я могу сосредоточиться только на себе. Ладно, вот последний вопрос, который меня немного повеселил. Молодой, модный парень задал вопрос. Чувак, подойдет ли бандана не к лысой голове? И нормально ли носить бандану в повседневной жизни? Я зашел к нему в профиль, он в бандане уже ходит давно. Но, видно, еще не, не решился до конца. Подержи его. Братан, ну, если тебе нравится носить бандану, не жди чего-то одобрения. Ходи, как тебе удобно, как ты считаешь круто. И люди почувствуют твою уверенность и будут считать, что это тоже круто. Йоу. В принципе, Йоу. чувак, все, у тебя есть время, чтобы толкнуть речь, э, что-то сказать, где тебя искать, какие планы ближайшие, передать всем шараут. Спасибо, похоронил, спасибо 21 Studio, очень понравилось э, проводить с вами время. Меня зовут Алфавит, ищите меня везде, слушайте меня везде, я вас люблю, любите меня, давайте любить друг друга, обмениваться энергией. Муа! Пока. Йоу, это был легендарный алфавит, который любит быть скромнее. Мы напоследок послушаем трек. А скажу вам по секрету, скоро в студии просто легенды.